spāņiem, pēc tam tas tā viņu sauca. Tas. Nē, nē, šī ir cita sēdēs, tā zāles. Ir, citā jūtā gadā viņš ir. Turos, Ko? Ko tas patīk? Patīk jūsu é tāds iespējas rodas. Nu, visiem outro não tem objektīvs. Katram jau kaut kur savu vainas, visiem Jā, mums ir Tādēļ lūk, to kameru nepilnēt, jo ir ļoti daudz pretenzijas Ziemassvētku vakarā. visi kopīgi izlemsim pēc tam, ko darīt. Bet patreiz lūdzu, lai sākam. Tā varētu. Bet tas nav man jau patīk, jo mēs esam Kāpēc te ir labi, ka es saprotu, ko mēs esam? Jā, jā, jā tikai pateikt, bet nevajag būt katoliks, ka ieties uz Atvaino, bet tiek pēc kāds tagad cilvēks, kas tā pilnāk. Filmē, tas veiksmāk. esat Dita vajadzīga. Es jau vienreiz lūdzu, viņam izslēdzu. Es ignorēju. Es oficiāli ignorēju. Dita, es nezinu, kā tas zinātnieks, ja tu darbojies savā ar ekoloģiju, tu biji Baltijas jūras ekoloģijas biedrība un darbojies. Tā ir viņa lēma, tā ir vēlies. Klausies, tā ir arī mana tauta. Tad filmē pie sies mānas visībā. Mēs visi labi. Es neņemšu no viņas arī Nevienam te nav kauns. Bet, bet saprot, pret tevi ir neuzticis ļoti daudziem cilvēkiem. Jo... Kā jūs domājat, vai nevajadzētu nobalsot varbūt no tiešām? Tieši tā. Vai? Tieši tā. Ja kāds grib godgrāmatā ierakstīties biedrībai kaut ko, vai ziedot, vai... Uh, biedra naudas. Jā, jā, jā, jā. Bet redz, vēl nav saimnieciskā puse. Jāpalīdz kopīgi to saimniecisko pusi pabeigt. Labāk es sāku no visu izdarīt nekā Kam tu šitā vēl esmu izdarījis? Vēl kaut kam, jā? Jau klausies, nedēļ. Vai viņš tur nevar sēdēt? Nevar sēdēt? Itālijā. Bet mani? Gribu. Nu, pasaka Itālijā. Bet Itālijā liekas primentāls iet, es viņu nedrīkst tev ko. Viņš ir tāds jocīgs. Ne viņš tur kaut kur iet, tā ne. Paši vienīgi, ka tik vēlas nāc. Ā, nu iet. Thank you. Thank you. Então, eu ia dizer, Tauči. Svarīgi visu Šodien mums ir Ziemassvētku sapulce. Pagājušajā saraksts nav līdz, sāksim ar 80. numuru, ja? Ierakst katram 80. Saliekam, ja? Smuku uzrakst vārdus. Arī, piemēram, tā ir, ja man negribas, var Kādam saimnieks domā to proviantu vēlāk papildināt? Jā, maz vietas uz galdiem. Tagad simboliski ir. Un tādā ziņā. Vai 15 pāri jau ir? O, jā, jā. Mēs parasti sākam 15 pāri, bet šodien ir tāds uh, noslēguma vakars gadam. Tie, kas pirmo reizi Labi. jūs jau skatījāties mājaslapā, jūs visas atnākuši uz Latviešu biedrības runas vīri delegāti atklāto sapulces. Tad piedalās runas vīri delegāti un biedrības biedri, Jā. un arī tādi, kas nav vēl biedrības biedri, bet viņi būtu par veicinātājiem. Tā tā doma šogad. Un patreiz tiks sagatavots, un tiem pašreiz, jā, tiem pirmajiem pieciem, kas ir pirmo reizi šogad, pasniegsim tos mūsu dokumentus, tur ir četras lietas iekšā. Tajā dokumentu paketē, to mēs pasniedzam arī pilsapulcē. Aicinu tāpatās mierīgi un radoši pieiet tām lietām, kuras ir diezgan asas, zeloņās, bet mēģināsim, tā kā latviešu Ziemassvētku tūlīt tuvojās, un kristiešu <laughs> Ziemassvētka nav tā, un jaunais gads aturpati, un vecā gadā mēs tik satiksimies varbūt pacevišķām kompānijām, bet pirmā reize mēs satiksimies atkal trešdienā, ne pirmā datumā droši vien to izlemsim, bet 8. Eh, janvarī. Tad šodien mēģināsim tā mierīgi pastrādāt un, un pie reizes arī drusku eh, kaut ko uzkost vēlāk un iecert. Labi, ka līdzīgi ir vietas sadalījušās, vēl viens krāsas ir brīvs, kur valda sēdēs tajā stūrī. Ā, tev tur patīk krāsas, jā? Ja? Pat tev ir krāsas šodien. Jo šodien mēs esam kuplās skaitā kā parasti. Un tā tik tā, tik tā, tik pietiek tas mēbās. Protams, mēs varam vēl šeit 50 ielikt iekšā, esam sēdējuši vairāk cilvēku. Bet šodien tas izvietojums ir tāds, kā noslēgums sapulcēt. Cik mums jau ir gatavi? Lai var lūdzu pagatavot, jo... Jā, patreiz ar telefoniem varbūt nē, atslēdzas nost, ar blakus lietām nē lai mēs varam tā raiti pabeigt līdz pusdeviņiem, lai paliek pusstunda vēl tā mierīgi pārunāt savstarpēji pašiem savas lietas un tādā veidā. Un tā kā ir sagatavot jau pirmās paketītas ar dokumentiem, uz braucienu uz centru. Un kurš vēl ir gatavs? Vēl būs gatavs otrs. Mums ir sagatavots ievai prātī. Viņa ir pirmā reize, mēs domājam, papietu, tas viss mums ir vienības. Viņa arī teiks nelielu uzrunu un par piedzīvojumiem galvenā Krieva, Rīgas Krieva vadītajā iestādē. Valdības Rīgas. Pareizes lasu valks Rīgas, kurš no mums ir. Pauls! Jā, jaunākā labā, mums patreiz rekords ir no vienīgas jaunatnes 25 gadus. Jūs vecās. Rekords nav uzlabots? Vēl divas dokumentus ir nopauzināts. Kad bija norunāts tāds vīrus. Jā, es pieteiktu. Jā, es pieteiktu. Vēl divi lokus. Bet pirms vēl teicu, vai ievadot lokus mazliet par to filmu zvaigznes. Es ļoti lūdzu pirmajam cilvēkam rakstīt skaidrot, es ar nevar izlasīt. Atgādīt, nevar? Tāvi valdi, tāvi kāds uzvārds pareizi sapēt. Tā tālu vēl kā uzvārds pareizi. Jācienās, ka Viktors kā Mēs tev tagad to uzmanām. Tāpēc ir taisam tā, lai kolpa, bet no aprisīs jūs sālā. Aivar, strādā. Lūdzu, Aivar. Jā, bet jautājumā, kad es esmu iesaistināts. Mandāta komisijas vadītājs ir apspērts. Kā vēl viens tiecums? Jākaps lūdzu uzvārdu. Jākaps, kurš mums? Tā, Jākaps runājies visu laiku. Jākap, kā tev uzvārdu? Grinbergs. Grinbergs. Jā, bet tu grūti saprast, jāraksta Grinbergs. Latvijā vēl otrā? Jā, vēl otrā. Jā, vēl otrā. Tā ir valstī mani kārtībā. Nu, Kolēģās vēl piekam Nu, piektā nosacība. Tur ir numuri. Vispirms mēs sākam biedrības pilsapulce izdotos apliecības, un pēc tam turpinām. Mums tagad šodien ir no 80. numuru, tāda ir patreiz paliek. Tas numuriņš ir reģistrēts arī šeit. Katru, Jo tās aprēķinātās numurē tāds varbūt būs 100 tūkstoši vai 200 tūkstoši. Tā kā redzat, tev nav numuriņa, to mēs varam labot. Tev viss ātrāk gatavoja un šeit nav numuriņa. Tā jau varbūt nevienam nav viena numurā dzīvē. Šeit arī nav numuriņa. Šeit draugi vai numuriņa. Sākot ar 80, vai ievērās kāds ar 80. Labi, pastrādāsim par bildes. Prema sebe, se ne prema sebe. Ali ovdje, to je ravitno, ono pa se Ovo je naša veža, Nasa kapelca pa odsakac pa njem se bez omorja. Čekaj, me neći se sve sam vjerci. Od javna je Jākabam, lūdzu, gribi. Valdiem līdzi. Savs ar uģi, tad savs ar uģi. Gribi vai ne? Tad viss ir sajāduši. Tad mēs esam līdzvērtīgi darbinieki, visi jau visiem ir vienā dokumentā. Tagad es lūkšu tos, ko jūs apskatījāt, tos biedrības dokumentus. Viņi ir elektronis un sūtām pa visu pasauli, tas ir darīts. Vai bija viena paciņa vai divas lietas? Vienā paciņā bija tie, kas ir tāds divas. Pie kā ir otra paciņa? O, šeit jau priekšā, paldies, aizsnēju. Man nav skrūpēšana. Šeit jau ir domāt apskatīt. Jā, pirmā lasījumā šodien sāk sūtīt pa paciņu. Es ainu, mašīnu. Nu, vēl viens vīrs, kas sevišķi nosabojies. Pagaidīsim viņu. Jums. Tātad pirmajā 15 minūtēs mēs esam paspējuši iepazīties savstarpēji nedaudz, ar dokumentiem apmainīties un proviānu sagatavot. Tad no tās savstarpējās sarunas mēģināšu lūgt jūs pārtraukt tie, kas esam, mēs jau praktiski visi esam kaut kur satikšies. Es esmu Ilmārs Drūmis, eh, Latviešu biedrības runas vīru delegāts sapulces vadītājs, un šādā sakarībā man tas pienākums ir vadīt tos sapulces. Eh, tā kā šī ir tāda svētku sapulce, pa kārtības runu īpaši nedomāsim, tu tāda svētku ievads sapulce. Un gada noslēguma šī šķiet, ka 50 tāda sapulces. Mēs katru trešdienu te tiekamies. Nu, kādreiz ir drusku vairāk kā šodien, kādreiz drusku mazāk bet pavisam 50 reizes esam tikušies. Un pirms mēs sākam eh, darbu kārtību izskatīt, mums ir jāvienojas par tādu lietu, ko kolēģi ierosināja attiecībā par filmēšanu un fotografēšanu. Bija tāds ierosinājums, kad eh, nefilmēt un nefotografēt, jo tad var izmantot viņu dažādā veidā, un tas nebūtu īsti vēlams, it sevišķi, kamēr vēl latviešu lietas nav atrisinātas pilnīgi. Tie, kas mēs iekšā esam, tie mēs zinām, ka ir nu, tāds ļoti pamatots priekšlikums. Un nu, šī sakarībā būtu ir vēl, vien, ir, ir vēl viens priekšlikums. Un ir vēl viens priekšlikums. Lūdzu, kāds tev priekšlikums par filmēšanu? Pafilmē man, jā? Ja? Es teikšu man priekšlikumu. Pafilmē man. Patreiz ir tikai vai filmāt vai nefilmāt priekšlikumu. Galda runas šobrīd nav. Vai papilnēšu tev priekšlikumu? Lūdzu, netraucēt man. Nē, nē, nu tu neesi nekāds izņēmums šeit. Ir patreiz viens priekšlikums par nepilnēšanu. Tev ir priekšlikums par pilnēšanu? Galda runas šajā daļā nav paredzēts. Mierīgi izteikties varēs pēc dienas kārtības. Tu taču zini, ne pirmo reizi sanāksim. Tādā ziņā. Nu. Viss kārtībā. Vairāk citu priekšlikumu nav. Balsojam par šo priekšlikumu, ja tev būs tomēr priekšlikums par filmēšanu. Pasakot runas spējas. Pasakot Tikai filmēt grib, bet runāt Var negrib. apsēsties un, un neterorizēt cilvēku. Lūdzu priekšlikumu. Apsēties lūdzu, jā. Tātad, ja vairāk priekšlikumu nav, kas ir par pirmo un vienīgo priekšlikumu, kas šajā sarīkojumā nefilmēt un nefotografēt? Ir priekšlikums. Man ir tev atbild cilvēks eh, Dievu, ir priekšlikuma autoris, tā saprot. Kādu motīvu attīstījus? Tikko es tos motīvus pateicu. Ja tu neklausies, ļoti žēl, motivāti tika pateikts. Tātad, ja vairāk priekšlikumu nav, un uh, eh, Dītis samulsums nevar parunāt. Es neesmu samulsums, es tikai negribu, lai man uzbrūk, kamēr es sākšu runāt. Tu kārtējo reizi trusiņ mānis, un kurš tad tev uzbrūk, gāja tev priekšlikumu? Nu, ja tu nevari parunāt, ka mēs apstāvam blakus, es jau labprāt varu apstāstīt. Paldies, Vilmāri. Jā, mans, mans uh, <clears throat> priekšlikums ir Latviešu biedrības rakstvedes priekšlikums. Jo jau pie Latviešu biedrības dibināšanas mēs... Atvainojos, beidzam, tev nav jāizstāsta vēsturi, kur tu esi piedalīsies, jo rakstvedes jūs sen atteikusies oficiāli biedrības sapulcē. Tātad nemānam klātsošos cilvēkus. Šeit nebūs uzrunas, patreizi jau tiek līdz biedrības sapulcē. Un nevis jātālo nezin kas, bet jāapsēžās un jāturpina sapulcē. Tātad, kas ir par šo pirmo priekšlikumu, kad nefilmēt un nefotografoties, lūdzu paceļam rokas. Varbūt ar piebildu saskaļošanu. Lūdzu, Kā jūs saskaļam varat balsu. balsot, ja, es- Vairāk nav ja man nav bijis pat iespēja izteikties? Nē, izteikties nav iespējams. Tātad tie, kas ir, kad filmēt un fotografēt nevar, lūdzu, saskaitam balsu. Man vēl lūdzu, lūdzu skaitam balsu. Tā ir tā, tā nav strādāt. Šitā tā biedrība mums nevarēs attīstīties, ja, ne, ja tikai viens cilvēks var izteikt. Patreiz nav runa par izteikšanos, patreiz runa par darbas kārtības izveidošanu. Nē, uz nu, 16 ir par šo priekšlikumu nobalsojuši. Kas ir lūdzu? Tā, cita priekšlikuma nebija. Lielākā daļa tad ir par to, ka ne filmēm, ne fotografējam, aicina izslēgt fotoprāts, aicina izslēgt filmu kameras. Pieņem lēmumus, kamēr abas puses nav, nav, Te nav nekādas puses. Lūdzu, nomierinies, es tev ieliešu minerālu ūdeni, te nav uzrunas. Es patreiz skaitīju. Jā, cik bija balsojums? Es nepacelu tev vairāk. Kamēr priekšlikumi nav izteikti, nav iespējams taisīt vispār vēlēšanu šo skaitīt, balsu skaitīšanas procesu. Ja? Un tad, tas, tad, kad mēs nodibinājām, es un Ilmārs, mēs esam šīs biedrības. Pardon, šeit nav vēsturi jāstāst. Ja mēs šitā turpināsim pārtrauc, lūdzu. Tad mēs pieņēmām. Pārtrauc, vai tev iznāks iziet? Tad mēs pieņēmām lēmumu. Izbeidz, lūdzu. Visas Sapulc. To tu varēsi savā uzrunā pat. Visas sapulces nejauc darba video kameru, ja? Tu jauc darba kārtību. Lai būtu kārtība, lai viss būtu dokumentēts, dokumentālais video, vislabākais protokols. Tas Atdosim mūsu mobilā pūku komandierim šito aparātu pagaidām, kamēr mēs saprotam.